और ऊपर जाता हूँ ये चला मैं ओह भाई साहब मजा ही आ गया ओहो यहाँ पर तो गुंडे है गाइस अब जाके इनको मजा चकाते हैं टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ तुम्हारी बैंड बजाने जल्दी जल्दी जाता हूँ इसके पास ये गया अब ये ले और ये भी खा यहाँ पर तो बहुत सारे ब्लेड फेंक के मारता हूँ ये ले क्या फटा है भाई अब तो ये बचेंगे नहीं मेरे हाथ से तुम भी लो और अब तुम भी लो इनके तो पास जाके मजा चकाता हूँ ये तो गया मेरे हाथ से ये ले रुक रुक भाई मैं आ रहा हूँ मेरे को मारेगा तू बैटमैन के स्टूडेंट को ये ले और ये भी खा जा यहाँ से क्या धुलाई की है इसकी और अब ये भी गया क्यूँ मेहनत कर रहा है ये ले अब उठता कहाँ पर है ये ये ले गिफ्ट ये भी उठ गया तू भी ले अबे वापस उठ गया अब तो गया उठने की क्या जरूरत थी ये भाई साहब तो बैठ लेके इंतजार कर रहे हैं ये ले आज तो पक्का इसकी पीठ टूट गई होगी अब ये खा मुझे लग रहा है यहाँ का मामला तो निपट गया इनको पक्का जोकर ने भेजा होगा इससे जाके पूछता हूँ इनको पक्का पता होगा चुपचाप बता दे उस छोटे बच्चे को जोकर ने कहा पर रखा है अरे उसको एक बोर्ड पे रखा हुआ है प्लीज मुझे मत मारो वैसे भी मेरी हालत काफी खराब है अच्छा ठीक है ये ले और अब ये भी ले काम गंदे गंदे करो और फिर सॉरी बोल दो अब जल्दी जल्दी चलते गाइज हमें जाके शिनचैन को भी